यो चितवनले लगाएको ऋण मलाई विश्वास छ यति धेरै माया र आशीर्वाद अवश्य पनि तिर्नेछु हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि तिर्नेछ हाम्रो अभियानले अवश्य पनि तिर्नेछ धन्यवाद चितवन धन्यवाद आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रवि लामी छाने देखिराख्नु भएको छ है अहिले एकदमै भारी मतान्तरले उहाँले जितेर

रवि दाई जितेका होइन हामी आम जनता जितेको हो रविको शक्ति होइन हाम्रो जनताको शक्तिले रविलाई जिताएको हो जहाँ मन्दिर छ छन् जहाँ भक्तिले दर्शन गर्छन् केही भक्तिमा दर्शन गरेर केही मन्दिर शक्ति हुनेछ र आज रवि शक्ति भएर चितवनको जनताले Robin, die! Hi, hi! Robin, die! भ्रष्टाचारी भाइ भाइ भ्रष्टाचारी भाइ भाइ यो जित कसको जनताको यो कसको जनताको यो कसको जनताको रविदास भाइ भाइ रविदास भाइ भाइ रविदास भाइ भाइ यो कसको जनताको भाषामा जनताले मानिसके रविजीलाई गरिसके रवि भ्रष्टाचारी पार्ने रवि छ फेरि त एकछिन एकछिन एकदमै दिदीबहिनीहरूले घन्टी बजाएर रवि लामी छानेलाई एकदमै स्वागत गरिराख्नु भएको छ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी

एकदमै ब्रेक क्राउड देख्दै हुनुहुन्छ है लामी लामी छाने देशमा चाहिँ पुरै घन्टी बजिसकेको अवस्था छ यो जनताको गल्ती होइन यो भ्रष्टाचारी नेताहरूको गल्ती हो के भन्छ रवि दाई रवि दाई हाई हाई भन्ने एकदमै नारा लगाइराख्नु भएको छ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार नमस्कार नमस्ते चितवन यो चितवनले लगाएको गुण यो चितवनले लगाएको ऋण मलाई विश्वास छ यति धेरै माया र आशीर्वाद अवश्य पनि तिर्नेछु हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि तिर्नेछ हाम्रो अभियानले अवश्य पनि तिर्नेछ धन्यवाद चितवन धन्यवाद आमा बुढा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विशेष धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई अस्ति भर्खरै यही उभिएर अस्ति भर्खरै यही भर्खरै यहाँहरूले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको अस्ति भर्खरै तर आज पाँच महिनामै फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न आएको छु र मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ सुरुवातमै भनेको थिएँ कि चितवन पहिलाको जस्तो छैन चितवन पहिलाको भन्दा फरक भएको छ आज प्रमाणित हो चितवन पहिलाको जस्तो छैन चितवन पहिलाको भन्दा फरक भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आजको मत यो उपनिर्वाचनको मत साँच्चै नै एउटा परिवर्तनको बिगुल हो परिवर्तनको घन्टी हो यहाँहरूले बजाउनु भएको यो परिवर्तनको घन्टी हामीलाई स्वीकार्य छ स्वागत छ यो घन्टीको आवाजलाई जुन आवाजको मार्फतबाट तपाईँहरूले यो सुङ्गो देशमा परिवर्तनको आशा गर्नुभएको छ चितवनवासीले बजाउनु भएको पछिल्लो घन्टीको आवाजलाई स्वागत छ स्वीकार गर्दछौँ हामी जय चितवनको जय होस् उपस्थित आमा बुवा दाजु भाइ हामीले बारम्बार कि देशमा भ्रष्टाचार बढी भयो व्यक्ति मौलायो जनता अन्यायमा एउटा पनि सुनेन हामी बाध्य भएर सडकमा आयौँ सडकमा अस्ति भर्खरै आएर हामीले आवाज उठायौँ त्यो घन्टीको आवाज गुन्जियो र सङ्घीय संसदमा बिस बिसजना सांसद लिएर हामी त्यो मैदानमा पुग्यौँ र घन्टीको आवाज गुन्जायौँ थाहा छैन किन हो के कारणले हो एउटा प्रक्रियाका कारणले गर्दा मलाई फेरि कहाँ पठाइयो हाम्रो पार्टी फेरि घन्टी बजाउन चितवन झऱ्यो अनि यसबाट फेरि चितवनवासी आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कानको जाली फुट्दै गरी घन्टी बजाइदिएका छन् घन्टीको यो आवाज एउटा उपनिर्वाचन मात्र होइन घन्टीको यो आवाज यो देशमा युग युगसम्म घन्किनेछ यो आवाज त्यस्तो आवाज हो जुन आवाज नेपाली जनताले एक युग गएर सुन्न चाहेका थिए त्यही आवाज चितवनले यस यसपटक हुन्काइदिएको छ यो उपनिर्वाचनमा धन्यवाद चितवन धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ यो संसारमा जनमतभन्दा ठुलो केही पनि छैन सार्वभौम जनताको भन्दा ठुलो अदालत कहीँ पनि छैन फेरि पनि उम्मेदवारको रूपमा तपाईँको अदालतमा खडा हुन आएको थिएँ र मलाई थाहा थियो हाम्रो पार्टीलाई थाहा थियो सिङ्गो देशलाई थाहा थियो अनि विश्वलाई थाहा थियो कि चितवनमा अन्याय हुँदैन चितवनले न्याय गर्छ र फेरि पनि चितवनले न्याय गरेको छ किनकि यो आवाज त पहिल्यै बजेको मात्र थियो यसपटक त कानमा लागेको कानेगुजी निकालिदिएको मात्र चितवनले आवाज सही हो सही आएको होइन तर भ्रष्टाचारको एउटा जालो कानमा परेको हुनाले त्यो आवाज काम सुनिएको मात्र हो यस पटक कानको जाली फुट्ने गरी बजाइदियो चितवनले बजाइदियो चितवनले बजाएको घन्टी चितवनमा मात्र सुनिएन अलि पर तनहुमा पनि सुनियो तनहुसम्म पनि सुनिएको छ चितवन घन्टीको आवाज बाह्रतिर पनि पुग्दैछ र आवाज चाहिँ राम्रै आउँछ मलाई थाहा छ तर आवाज नपुगेको होइन पुगेको छ जहाँ जहाँ पुगेको छैन अबको आउने चुनावसम्ममा त्यहाँ त्यहाँ घन्टीको आवाज टोल टोल बस्ती बस्ती सहर सहर घर घर विशेष सामग्री दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किनकि यो आवाज परिवर्तनको आवाज हो यो मुलुक सधैँ यस्तो व्यथितिको चाङमा बस्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले घन्टी बजाएर देखाइदिएका छन् यो आवाज त्यो आवाज हो म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले अनुमोदन गर्नुभएको घन्टीको यो आवाज बोकेर हामी मात्तिने छैनौँ हामी यसलाई सम्हालेर राख्नेछौँ हामी यसलाई जतन गरेर राख्नेछौँ यो आवाजलाई कृपया बसिदिनु होला यो भिडमा कयौँ बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षा हाम्रो चासो हो विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ बनोस् भनेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले महिला दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाका लागि कृपया धेरै हुल नगरिदिनु होला ठेलमा ठेल नगरिदिनु होला किनकि वृद्ध भएका बाबामा महिला केटाकेटी अब हाम्रो जिम्मेवारी हो उहाँहरूलाई अलिकति पनि घाउ नलागोस् उहाँहरूलाई अलिकति पनि चोट नलागोस् उहाँहरूलाई चोट लाग्यो भने दुख्न चाहिँ यहाँ दुख्नेछ त्यसैले अलिकति पनि चोट नलागोस् म कसै कुराकानी गर्न यहाँ आएको होइन तर मेरो प्यारो चितवनलाई चित्त दुख नगर्ने बोल्ने मान्छेहरूका लागि खबरदार भन्न चाहन्छु चितवनका जनतालाई अपमान गरेर बोल्न चाहने दुलोमा लुकेकाहरूलाई खबरदार भन्न चाहन्छु खबरदार खबरदार मेरा चितवनवासीका विरुद्धमा एक शब्द बिखोकलो भने खबरदार यति विषयमा भन्न सक्दछु चितवनवासीको रक्षाका लागि चितवनको छोरो खडा भएर अब यो बारी उभिएको छ खबरदार चितवनवासीका लागि अपमानित गर्ने शब्द कसैले बोलोस् म खबरदार भन्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निर्वाचन एउटा प्रतिस्पर्धा पनि हो तर यो प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ ढङ्गले स्वस्थ ढङ्गले आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै राजनीतिक दललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हो निर्वाचन हो निर्वाचनका बेलामा प्रचार प्रसारमा हल्का धक्कामुक्की हुन्छ हामीले त्यसलाई अन्यथा लिएका छैनौँ अघिल्लो पटक निर्वाचन लड्दा पनि र यसपटक निर्वाचन लड्दा पनि हामीले कुनै पनि उम्मेदवारका विषयमा गलत कुरा बोलेका छैनौँ हामीले सम्मान लिएका छौँ र अहिले पनि जति पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ ठुला राजनीतिक दलका साना राजनीतिक दलका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सम्पूर्ण सँगै उठ्नुभएका उम्मेदवारहरूप्रति मेरो सम्मान र उहाँहरूप्रति म आदर भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु